Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un tuto sur iMovie sur l'erreur 50 que nous, français, nous cherchons à résoudre. Il n'y a que des vidéos en anglais où la plupart d'entre nous ne comprennent rien du tout. Donc voilà, j'ai décidé de faire un tuto en français. Je pense avoir trouvé la solution. Donc voilà, suivez le tuto et je vous dis à tout de suite. Nous revoici, nous revoilà. Donc euh, le tuto commence. Donc euh, nous voici sur euh, iMovie. Donc le, logiciel en question qui fait bugger, qui a un gros bug. Donc je vais vous faire voir tout ça. Donc je vais déjà passer par le bug en lui-même et comment essayer de résoudre ce bug. Donc, donc là, normalement, quand vous faites partager le fichier, vous faites bien évidemment suivant. Hop. Donc voilà. Là, bah, j'attends que ça charge et je reviens vers vous après. Donc nous revoici sur la vidéo. Donc euh, voilà, après un laps de temps, ce que cela vous met. Donc échec de partage. Voilà, exportation de ma vidéo et a échoué. Vous mettez détail, et là, erreur rendue vidéo, moins 50. Donc là, voilà, vous faites OK. Vous allez voir où est-ce que vous avez été mettre votre vidéo. Pour ma part, c'est ici. Donc voilà, je vais lancer. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, euh, sur QuickTime, Player, ma vidéo s'est enregistrée jusqu'à 1 minute 1. Donc jusqu'ici. Voilà, le bug il vient d'ici en fait. À votre minute. Donc euh, je vais fermer ceci. Je vais revenir sur iMovie. Et là donc c'était à une minute. Donc c'était juste après. Hop, bah une minute, voilà, c'est là. Donc là à mon avis, c'est la vidéo, c'est ça qui fait planter. Donc ça je vais l'effacer. Voilà. Et là, nous allons tester 100. Parce que vu que c'est ça qui ferait bugger, on va dire que on va essayer 100. Donc l'attaque, nous allons revenir. Fichier, voilà. Je vais mettre en pourri. C'est juste histoire que, voilà, vous faire voir si ça charge... Euh, que le chargement se passe bien quand même. Parce que si ça charge à cette définition là, ça chargera euh, dans une autre. Donc là, je vous laisse encore un petit instant, histoire d'attendre que ça charge. Et je vous reprends de suite. Nous revoici, nous revoilà. Donc euh, voilà, une fois la vidéo exportée, ça vous affichera ce message-là. Ça voudra dire que le tuto s'est vraiment bien passé pour vous. Et voilà, j'espère que ce tuto t'aura servi à résoudre ton problème mets un pouce bleu si tu as réussi. Sinon, note-moi ton souci dans les commentaires, j'essaierai de faire quelque chose pour toi. Voilà, et eh bien la fin du tuto est maintenant, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.